Wow. Wow, segar ya. Ini apa ya? Wow. Enggak, enggak. Hey, Dinda. Kamu lagi ngapain? Sini, sini lihat, lihat, lihat. Ih, tahu. Dina lagi tren tahu apa ya, coba ya. bener nih. Uh, keren banget. Dina mau juga coba? Yuk coba kita minum seperti ini. Ayo. Wah, ya! kita coba aja yuk pakai botol ini. Oh, tapi bisa gak ya? Ayo, ayo, ayo, ayo. Kelihatannya gampang kan? Ayo, ayo. Eh, tapi, tapi bisa gak ya? Bisa, ini kan Gampang.